İstanbul'un bir tanecik Leyla Pınar evlatçım seslentisi İstanbul'un bir tanecik Leyla Yetmez küçük bir manicik Bitmez bu hiç hicran perdesi Hala içimde özlentisi tanecik Leyla Pınar Hanımefendisi